wiadomość z ostatniej chwili. Firma Innovation Technologies wprowadza na rynek oprogramowanie wspomagające naukę czytania z ruchu ust oraz naukę języka migowego. Projekt nosi nazwę Mimiczne Usta. W pierwszej kolejności pomysłodawcy zapowiedzieli, że będzie on w polskojęzycznej wersji, po czym będzie wprowadzona wersja angielska. W związku z projektem uruchomiona została witryna www.mimiczneusta.pl możecie być na bieżąco. A teraz zapraszamy na wiadomości sportowe. Witaj w programie Mimiczne Usta. Wybierz proszę wygląd Twojego nauczyciela. Co chciałabyś dzisiaj ćwiczyć? Wybierz proszę język migowy lub poprawną wymowę słów i zdań. Dobrze, bierzmy się więc za ćwiczenie wymowy. Dziś poćwiczymy słowa związane z tym z Każde co jakiś czas będzie powtarzane, żebyś miała czas na ich przyswojenie. Pozwól, że ja pierwszy wymówię słowo. Gdy skończę, dam ci chwilkę na próbę własnych sił, a następnie ponowimy ponownie ten cykl. Samochód. Samich Dobrze, spróbuj jeszcze raz. Samochód. Po krótkim treningu samochód, samochód. Naszymi partnerami są Innovation Technologies, Smart, Polski Związek Głuchych i Bank.